nang ki usted ke jingdon jung kristan keleng saudong ke persai khamtam hak kontinen afrika henry nang hiar arsut syari amerika ko bele shi kunai pik subscribers baru ki baju sutra pan page ki video sutra ke channel story adalah london walakat kum ke jingkeng ka jingki usted jong ki riu bom ngai belai henry ban yanujo bat kejingki ustad jomki kristan keleng saudang kepercayai ompat long banianu jor ee eh, eh. kajingki jomki kristan keleng saudang kepercayai tang hadu marsteng jongkes nem arjar puar kalong way point arpu nyo persen kad baka jingki jongki riu bom ngit belai kalong tang jiro point san puar persen ngin saya keng namar ka jingdon brio kat kum karikot chong ka snem arajar apuar shitlu ko sai kibriu kilakot shaka pra billion ngut ladang yenu jopat na du ka snem shiajar kandai spa nyopo kibriu bom ngit belai kidan shi spa nriu pusan million ngut kat bom mentapat kidan satang shi spa saupunyau million ngut kata gadai aku pertai barokoi eh. ki kristan hadu ka snem shiajar kandai spa kidang don dang tang hapo ka similian ngut henry hadu marsiteng jong nem arajar arpoa ki kristan kila kot hadu arajar sanspa nriu pau milian ngut laning ilabanong arpoin sanpun riu bilian ngut kata kade kat kum ka jingkeng jong gordon conwell center bat haga ju upor la predik ruba hadu kasnem arajar sanpau กิคริสตานกินสกิลชดุกันลายพอยลายพูลายบิลเลียนกดกัดบักิบอมงิบเลยปัดกิลานังเฮียร์อารสุดกิคริสตานกิคิวสเตปลัดฮักิรีกิบาฮปอกับแอฟริกาบัดกิคริสตานชิตลุกกับประเทศรูกิบุนเอฮักกับคอนติเนนต์แอฟริกาบันยานุจอร์บัดกิเวปัดกิคอนติเนนต์ฮาดูมันตากับอเมริกากระดังบัดยากระดัน number way kum kari kababuan klik kristan tam kepercayaan Henry lada kain ya ke percentage pat ke Amerika kadang wan nebersan. Lada ni kain ya ke percentage pat kaba mut haman la ke sispangut. Number way ke dek Demokratik Republik of Congo. Haman la ke sispangut ki brio. Kendai pusan poin kendai ngut ki di ki Baar Mexico. Haman laka shispa angot ki priyo kandai pusaw poin riyo ngot ki day ki kristan. Laning ilabanong kandai pusaw poin riyo pasan. Number lai Philippines. Haman laka shispa angot kandai puar poin san ngot ki day ki kristan. Laning ilabanong kandai puar poin san pasan. Number saw Brazil. Prapu pra poin san pasan. Lani haman laka shispa angot. Prapu pra poin san ngot ki day ki kristan number san united states of america new pun rio point kendai persen lani haman laka shis new pun rio point kendai ngut kidai ki kristan lada ken ya ka jingbun kli kristan number way ka dai ka henry lada ken ya ka jing he percentage part. number way ka dai ka congo but number san ka ka united states of america Kajingkiu jongki Kristen ha Afrika kadai ar pon nyo pon nyo persen. Ha Asia wei pon san po persen. Ha Islam Syia jar kendai spa. Ki Kristen ki bon ar syak hari Europe. Ban ya kajing don ki Kristen keleng saudong ke persen. Henry mentapat ki Kristen ki bon tam e hapo Afrika. Wei pon wei bilian ngut tang ha Asia bat Afrika ki Latin Amerika ki don riu spak prapun riu milian ngut ki Krista. North Amerika arspa nyu pun riu milian ngut. Hari Europe saus pak kendai pun nyu milian ngut. Hang ni ni sutu baka jingkiu jong ki Kristan kalong kebajur kat nang mi ni. Hakas nem syajar kendai spak lapren san milian teli ki Bible.